espero que esteja tudo bem. Minha câmera, minha câmera aqui não está aparecendo. Meu do FPS caiu para 1. Um. Estamos ganhando? Espera. Ai meu Deus. Jesus Cristina. Jesus. Eu não sei como é essa sentinela. Oi, meu Deus, amigo! Meu Deus, eu tô tentando tomar tudo Ai, meu Deus, amigo, corre pra trás! Meu Deus, eu não consegui matar ele! Eu não consegui, por quê? O que tá acontecendo? Vai tomar no cu. Eu coloco e saio. Web de Kenga. Ué, todo mundo passando aqui, gente? Mas no cu. Ah é, consegui. Mas eu matei o outro, o outro me matou. Não, minha sentinela matou o outro. Eu não matei ninguém. Toma, Kenga. Vou comprar mais essa, essa sentinela é boa. Olha meu velho, tá atrás de você! O cara já sabe! O cara já jogou granada aqui! Ai, filha da puta! Deixa eu terminar aqui. O, o Henry Lu tá, tá no nosso lado. Nessa que não acabou, falta uma. Vamos usar essa última. Olha de quem tá entrando. Ai, caralho! E não consegui matar ela, a granada. Vai tomar no cu essa granada também. Meu Deus, não acredito. Como assim dona neutralizada? Meu Deus, perdemos tudo. Por quê? Por que, Guru? Por que nossos rins são bom? Ai, meu Deus, eu tô com Ai, caralho. Ok, eu vou, eu vou. Tem, alguém vai pelo meio. Ai! Ah! Os caras entrando já, enfiando com tudo. Perdemos a zona feita. Meu Deus, nessa de Kenga. Não morre não, é? Acabou a Deus! Não morro, não posso morrer. Meu Deus, na hora que eu vou viver a porra da minha vida, eu tomo no cu. Vou usar essa aqui agora. ia usar essa. Porque nela a outra que eu comprei. A, a outra eu gostei, eu achei melhor. Meu Deus, eu só tô jogando granada, não sei quem, quem está ali. Não sei quem está estão ali, meu Deus. Tá todo mundo vivo. Meu Deus, não podemos ficar assim. Não morre, caralho. Tomar no cu, né? Ah, vai tomar no cu. Fudeu, jogo. Ai, filha da puta! Você coloca o sentinela ou coloca a minha.